他在演戏，叫你放手。那很快，你可以就这样想要把手甩开。Hello，大家好，欢迎来到我的 YouTube Channel。今天呢，完全是本频道经营来超级自肥的一集，让我们欢迎高颜值小生 Neil。 大家好，我是 Neil，我的专长是双人瑜伽跟健身，但我自己喜欢旅游跟吃很多美食。哇，那我想要问一下，你是怎么开始接触瑜伽的呢？大学的时候就接触瑜伽了，我觉得是平衡我自己的一个方方式，因为我我想很多事情。好，那因为我有关注到 Neil 做很多超级厉害的双人瑜伽动作，在他的 Instagram 上面，让我也非常的迫不及待想试试看，但是又觉得有点惧怕，因为毕竟我是一个筋骨蛮硬的人，对。 那你觉得，就是这些动作，即便没有做太多瑜伽的人也做得起来？可以的，我觉得，因为我看你的 Instagram 风格，你是属于比较力量跟 control 这种类型的女生，也很适合做双人瑜伽。有些人如果运没有运动习惯的，你们就不知道 OK，我我的身体要去哪里。你你是很知道身体在哪里的。好，那那等一下你就会知道我的身体怎 <laughs> 么运用了， <laughs> 然后我也可以测试到你的 body 是可以的吗？可以可以可以。OK，好。 那我们今天呢会挑战六个动作，好，那就麻烦六要一步一步的带领我。好的，双人瑜伽很多的手跟核心，所以我们先暖一下手腕，嗯，然后可以做一点点简单的前弯，我可以一点点的下拳，后脚跟可以暖和一下。好，然后等下上去的时候呢，你可以一只脚一只脚进去。 手稳了以后，你就先踩进去，慢慢移，再进来。 <laughs> 等一下， <laughs> 找到自己的 L，就是你在上面上，你会觉得哦，what the fuck，what the fuck，可是，看着个脸，然后尽量保持吸土，怎么样？现在要尝试做漂亮一点， <laughs> 我一直定位不到他的屁股。 哇，核心很有感哎，是不是？对啊。你下来的时候，你也不能这样，你要这样。我要这样。好，这样。OK。对，一二三，非常好。你 <laughs> 手推直，全直，往那边看，上背用力，往前推。你控制好，慢慢的。好，很好。 是不是很可怕？我觉得刚刚那五秒是我人生中最紧张的五秒。是。 <laughs> 但是你刚刚完全没有跟我讲你手会放掉这件事情。我有慢慢的跟你说，我说好，我说哦这里要走开喽。 <laughs> 你没有说。没有啊。一二三，手垂直，绕，走，慢慢绕。我好像，我好像在舞。 <laughs> 我要镇定，我要说。 然后我们摄影师在那边烦恼。来喽！救命！救命！这个应该还好。那我要怎么开始？这样吗？对。然后慢慢的。然后哎，我我讲一个，这是什么？快结束了吗？ 有点。等一下，应该是这个我踩着，然后让你飞出去。这不可能啊！ <laughs> 不用再试了吧？再试。不是，我跟你讲，这个平衡很难抓。是不是要踩这样子啊？有我。我觉得是他不敢搞。 <laughs> 刚刚有没有？ 接近一点点都没有吧？这样吗？对。那我这边重心要很稳哦。就是我，是这样子吗？都不信你可以。 <laughs> 我也觉得怪怪的。我觉得不可能。 <laughs> 不是不可能，就是我太重了，你你真的拉不动我。哦，这样的借口。一二三。 左手贴着身体，好，嗯，不要动，不要动，不要站起来。 <laughs> 好，慢慢下。哇，我觉得那样倒会有一点，就是对对对，因为头血液都到对对对。现在我们来挑战，男女互换。 <laughs> 对，如果你可以真的推得起我，你可以得到一个那个哎，很厉害。 真的很厉害，因为我单纯只是想要看没有做很女神的姿势，这样啊。跟你讲，你会怎么做？你跟你讲，抓着我的脚，OK，然后再抓着我的手，然后这里放在我的下背的这里，对。那我有一点点倒的时候，你就顺着这样，然后往前推，然后把我放好。啊，好紧张啊！ <laughs> 好久没有在这个这个这个位置。等一下，他屁股好有肉哦。一二三。 就是那个 moment，那个 moment 要找到，是那个，呃，对，就是我倒一点点的时候，你要撑起来，对。那你愿意再相信我一次？再一次，我们都试三次。 <laughs> 等一下，你要弯脚， <laughs> 你要弯，你不要硬。好，我再跟你讲一次， <laughs> 你是。 蛮重的，我知道单脚八十公斤不容易。对，就是你要先不弯，我送到这里后再踢。OK，我要先弯。对，二三，哇！等一下，可是这次好很多， <laughs> 是是这个感觉没错，对，是这个感觉，对。他笑得很开心，羡慕。 <laughs> 我摔你很多次，所以我们还要。 好，第四次，第四次，最后一次，最后一次。放弃。腿腿没有八十，以后看谁腿上有没有八十。一步到位，一二三，哦！ <laughs> 不能往后，等一下，先往前踩。又是你。 好像快亲到我了， <laughs> 一二三，然后，滚，我歪倒。 刚刚在上面的时候，然后我就我一直感觉到那种想要甩开我的手，但是我实在太怕。你真的很快，你怎么可以就这样想要把我的手甩开？那没关系，我们想要再试一次，呃，放手版本的。往外多打一点，可以的。 你为什么要抓我？而且是他在演戏， <laughs> 明着没事，你那边很稳哎，我很害怕哎。就是我们现在想说，哦，说的情侣在家可以增添一些感情，然后有一两个动作是让大家比较可以在家里玩的，然后又安全。对，这个版本应该是大家平常有在做测评版支撑就可以做的强。好，所以我我在下面，这样嘛。对。然后我还要抓你，对不对？ 这个步骤，是。OK，这样。 <laughs> 再一次，这样。这是谁的问题？这是我的问题。 <laughs> 你刚刚不是说很简单，我做过三万次了。 <laughs> 等一下。 我印象中这不是很简单吗？ <laughs> 怎么怎么有点挫？ <laughs> 这是要问你吧？你还没上去你就一直笑，为什么啊？你看，请问？ <laughs> 等一下，刚刚证明了一件事情，是你的问题。好，因为我测评板之前做的好好的，然后你脚一上来，然后就是瞬间瞬间崩掉。 为什么一直想笑啊？我已经打不吃。 <laughs> 对，然后。柔软度不够。我。柔软度不够，因为你你的手、你的脚没办法再打所以他手。对。我我应该是可以，只是我蛮少脚脚这么打开啦。我不相信。 你昨天晚上跟谁，Jason 吗？什么东西，Jason 是我哥的名字。 <laughs> 尴尬。哦，你好像有点斜，对不对？对，就是有手伸直。哇！哇！哇！可以。那我怎么上？就这样踩。这样踩。 然后呢？ <laughs> 我一直我想抓住他，然后呢？ <laughs> 然后去找脚，去找脚，OK。你干嘛？你故意来拿回去脚在那里？我在你前，面。去哪里？ <laughs> 太远。 他真的很严厉，他刚刚一句话都不讲。我 <laughs> 说去调教， <laughs> 去调哦，不然你可以先，你可以先这样子。我先这样哈。再提。对对对。哈哈哈。这放手，这叫你放手。因为，因为我发现你的背很厚实，然 <laughs> 后我就觉得。 他那的有安全感。 <laughs> 那你可以。他好累哦。没有没有，我觉得 <laughs> 他真的很累。好吧，好，再再一次，再一次。 <laughs> 好稳啊！好稳！耶！好稳。 那我第一次体验双人瑜伽的心得是，老实说，我一开始真的有点紧张，因为要我突然跟一个陌生人，然后有那么多大量的肢体接触，就让我觉得有点小害羞。而且很多动作过程中是需要非常信任双方的一些动作，但我觉得 Neil 就给我蛮大的安全感，当然也是因为他很专业。你觉得我我今天表现还可以吗？你可以实话实说。 <laughs> 我觉得有八十分。 Plus，正常的，因为我知道我有时候形容的蛮模糊的。哦，对，你也你也承认说有一些是你的 problem。对，因为有些，而且你有发现刚刚过程中有一点点很 improvise，我们没有一定说就是要一二三四，我们还是有一点点，对对对。但是我发现失败的时候也蛮有趣，是不是？对，就失败的过程其实，然后就一起慢慢的到这个位置。 对，那我觉得这些双人瑜伽的动作，就当然，如果你有一些肌力训练的基础，或者是你有做过瑜伽的话，会比较容易挑战成功。嗯，但没有绝对，没有绝对，对对对。所以呃，我觉得朋友啊，或者是情侣，大家也可以在家里挑战看看，或者是去外面旅游的时候，对，就可以跟大自然的景或者是在吼跳，然后拍一个好看的照片。好，那今天很谢谢学妹哦，谢谢妹。那谢谢大家的观看，我们下次再见，拜拜，拜拜。